Az kaldı beni yiğit alplerim. Az kaldı. İyiyim. Neye az kaldı? Diriliş şarabısı. Bir milletin şarabısı. Haydi aslanlarım, haydi yiğitlerim. Yalın kılıç vurun kefene. Cenk vaktidir.